Oh no! नहीं क्या क्या देखता है Oh no! क्या कर रहे हो यो मैं अपने बाइनोक्यूलर से बर्ड ढूंढ रहा था कौन कौन सी चिड़िया देखी तुमने ज्यादा बर्ड मुझे नहीं देखी बल्लू क्या तुम्हें वो चिड़िया वाला गेम पता है कौन सा गेम अरे वो चिड़िया उड़ी वाला game you mean flying bird तुम्हें पता है कि कौन कौन सी चिड़िया उड़ सकती है और कौन कौन नहीं हाँ, मुझे पता है तो चलो फिर खेलते हैं चिड़िया उड़ी ठीक है yo yo bro what's bro चलो यो यो तुम शुरू girl. Udi. Crane. Uda. Kite. Udi. Eagle. Uda. Vulture. Uda. Sparrow. Uri. Woodpecker. उड़ा पेंगुइन उड़ी नहीं उड़ी बलू पेंगुइन एक बर्ड है फिर भी नहीं उड़ सकती जैसे ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता ईमू नहीं उड़ सकता आ, सकता वैसे ही पेंगुइन भी नहीं उड़ सकते oh, no! चलो आगे खेलते हैं पांक, पांक, पांक। तुम्हारी बारी चिड़िया उड़ी कबूतर उड़ा कोयल बतख उड़ी उड़ी उड़ी बगुला उड़ा कागज नहीं उड़ा उड़ा उसके क्या कोई पंख है oh, no. जो वो उड़ेगा पंख नहीं है तो क्या हुआ यो यो फिर भी कागज उड़ता है मैं भी उड़ सकता हूँ क्या चलो आगे खेलो तोता उड़ा उड़ा भी और आ भी गया oh, no! ये कैसे आ गया जाओ बलू कर लो बात अपने खबरी से बोलो क्या हुआ क्या सही में मैं उड़ सकता क्या बड़ा मजा आएगा oh, no! पर कैसे उड़ू ठीक है कोशिश करता हूँ हम्म, अच्छा पता चल गया Oh नो Hmm. हम्म, हम्म। अच्छा कहा कहा तो पंख भी नहीं है oh, no! कोशिश करता हूँ पूछना पड़ेगा बाय अरे कहा गया यो यो पता नहीं कहा चले जाता है Oh no!